Movimento 5 Stelle non possono essere approvati, anche se sono di buon senso, anche se noi siamo d'accordo e ce lo dicono in faccia, non possono essere approvati perché sono firmati da voi. A volte ci dicono brava, quando passavo per le strade mi prendevano e mi dicevano Carpiano non avete fatto l'accordo con tutti! Io rispondevo semplicemente con l'accordo con tutti, non semplicemente i nostri voti e sapete cosa rispondevo? Rispondevo che noi non siamo la stampella di nessuno, perché siamo solo del Movimento 5 Stelle è perché c'è stato da Leva nel 98 che Cooperativista, sono presidente di un comitato che, sulla cooperazione allo sviluppo. Sono due mesi che sto chiedendo una relazione dettagliata sui progetti della cooperazione, su quanto spendiamo, su dove lo spendiamo. Il vice ministro mi continua a dire che la relazione non c'è. E quando io chiedo, ma scusi, ma perché non c'è la relazione? viene risposto perché è un lavoro molto lungo e abbiamo bisogno di tempo. Io a quel punto dico ma l'ultima relazione che riesco a leggere è del 2011, dove vanno i soldi? Io voglio sapere dove vanno i soldi, voglio sapere se vanno effettivamente le persone che, hanno effettivamente bisogno oppure se vanno in altro posto. La mancanza di trasparenza nella cooperazione italiana è totale, totale, non abbiamo dati, non abbiamo eh, somme, mi hanno detto che probabilmente a fine dicembre questi dati verranno, eh, verranno dati. E però potete immaginare cosa voglia dire non avere dei dati e sentire dei funzionari che mi continuano a dire che ci vuole tempo, perché è un lavoro lungo Spadoni, ma Spadoni ma saranno 4, 400 pagine e voi intanto mandatemele queste 400 pagine così io me le guardo, non vi preoccupate che il tempo lo trovo per trovare le 400 pagine.